Siz indi dediyinizə görə vaxtilə ermənilər sizi öz ə, yaşadığınız yerdən qovublar. Bəli. Siz fikir verirsinizsə, bu neçə ildir Dağlıq Qarabağda, Şamiyan rayonunda və indi gördüyümüz bu rayonlar görən bu rayonundan erməniləri Azərbaycanlılar qollaya bilə, qollaya bilmirlər ya. Heç bəlkə qollamaq istəmirlər. Amma ki, e, bir dəqiqə, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Amma ki, ermənilər də, burada yaşayan ermənilər görürsüz ki, yerindən tərpənmirlər. Nəyin gücün olur olsun. Siz mənə xahiş edin başa salın. Bəs niyə Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlılar oradan tez tərpənib qaçdılar?